Entre prédios, carros e asfalto, é difícil suspeitar que, longe daqui, no campo, o inimigo silencioso ameaça a vida não só da humanidade, como de vários outros seres vivos. A ameaça ficou conhecida como Colony Collapse Disorder, ou desordem do colapso da colônia. O termo refere-se à morte inesperada das abelhas. De um dia para o outro, o apicultor descobre que seu enxame inteiro desapareceu sem nenhuma razão aparente fenômeno misterioso tem sido observado em todo o mundo nos últimos anos e tem deixado preocupados não apenas os produtores de mel, como a sociedade em geral. Afinal, as consequências de um mundo sem colmeias podem ser catastróficas. Sem abelhas, estaremos diante de uma crise sem precedentes de alimentos e de outras matérias-primas usadas na indústria. A principal razão para isso, apontam alguns cientistas, é o excesso de agrotóxicos e pesticidas usados hoje, principalmente na agricultura pesticidas e agrotóxicos estes que são usados justamente porque prometem uma produção maior. Durma-se com esse barulho.